पास क्यों तो होश उड़ा दूं सच में बेबी मेरा सेक तुझे नहीं है पता है कितना मजा मेरे टच में I know you want it, थोड़ा सीधा थोड़ा सा I'm a bad I'm a bad boy, can you be my bad girl?